И всем привет, с вами, как всегда, КТ и Халфхак. И сегодня мы делаем постройки в зависимости от биома. Вот. У нас будет по 5 минут на постройку. Мы будем летать по биомам и э, брать оттуда блоки, которые как это ассоциируются с этими биомами. Ну, что-то такое, вот. И будем строить из них дома. Вот так вот. Да. да. Самый такой. А внутри, я не знаю, внутри надо заполнять или нет? Мы это не обсуждали. Нет, главное... главное... Ну, хорошо. Запорт Сейчас у нас 37, заканчиваем мы ну, 42. Угу. Понятно. Так. Только копировать нет, нельзя. Я попробую, наверное, успеть. Блин, нафиг я. ты, скорее всего, я не успеваю. Надо жестко, надо жестко ускоряться. Только ну, нам не важно, главное высота, это откуда да, но... Таково условие челленджа. Я бы назвал так. Угу. О, одна минута! Надо, капец. Одна минута, офигеть. Нет, 30 секунд осталось. Вот что. 30 секунд еще. Так, ну все, вроде бы я уже достроил. Может, ну, я, я в принципе тоже, да. Мне тут один вот так вот поставить. Я вообще тот блок? Нет, не тот поставил. Все, короче я сделал да-да-да мне тоже тут доделать кое-что и все готово Нифига Все, оцениваем. Так, сейчас факел в руку возьму. Не, не надо факел. Это нет, я бы еще сюда дошел. Не-не-не, ты что, офигел? Ну, ты, ты офигел достраивать? Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, отвечать на это, я буду так. Ладно, смотри, посмотрим на его домик. Так, ну вроде бы нормально, но я не пойму, что здесь за шняги. Ну тут разные там шняги прикольные. Вот. В принципе, да, да. При... Что-то вот там есть. Украшения Явно такие есть. красивые, да. Так, смотрим на э, Халфхадский дом что могу сразу сказать ну тут ну тут все однообразно тут все однообразно вот э, тут э, все э, такого например пиленного нету гладкого песчаника здесь все сделано из обычного песчаника который выглядит не так уж и прикольно ну тоже нормально вот штуки более-менее прикольные желтые я даже не знаю ну в принципе нормально вот Тут сказать нечего. Просто... А мы переходим к другому биому. Как? Так, на паузу. А я не умею на паузу видео ставить, поэтому будем прям так лететь. Охрен, Ты будешь монтажить? Вырезанность? А, да, точно. И всем привет. Всем привет. Мы подобрали новый регион, вот. И мы начинаем здесь строить э, дома, на этот раз уже из акации. Но КТ будет очень плохо. Короче, давайте сделаем типа такую вещь. Если вы за КТ, то ставьте лайк. Если вы за меня, подписку. Ага. Но ну, я уверен, что КТ проиграет. Ну ладно. Да, ох. Ну все, начинаем. Круто. Начинаем. Пока, пока коты там что-то делает. у нас сейчас 59 минут. Закончим мы ровно ну. в 50... Ой, короче, в 0,4. 0,04. А, у нас 5 минут? А, окей, хорошо. Так, ну я туда начну ну, строить, я пожалуй. Вот большой красивый дом на дереве. Я ставлю вот так, вот как стержни, там всякие эти ленды. Вот, делаю вот такой вот двор а красивый. Дом. Дальше. Делаю все по максимуму красиво. А я делаю максимально. Так, ну я думаю, думаю, можно стекло ставить давай стекло можно будет ставить, а то так без стекла вообще это ну не дом, без э, окон. Окей, там... Только давай это будет... О, будет. Оранжевое? Более оранжевое. Да, да, да, оранжевое пусть будет. Ведь тут обычно, основ... Ведь тут обычно основано на таком оранжевеньком. Угу. Точнее, доски. А Э, а, в пустыне мы не использовали, поскольку в пустыне нет деревьев. Да. Там только кустики. А кустики это деревья. Ага. Пока мы там разговаривали, у нас уже прошло половина времени. В смысле половина времени? Я только начал. Мы не похватили. Ну ладно. Мы, Понимаю, ты не закончил. Что за пудер? Вопросы. Знаете, что довольно шумно получится. КПП была лучше баня тогда, чем у меня. Ага. Да у меня там банька настоящая была, парилка. слова, а потом уже так хорошо получается. Но у меня пока что только пенек. А внутри мы не строим, да? Как я понял. Да, да, да. Мы... Угу, понял. Хорошо. У меня, пожалуй, будет домик без стекол. А нафиг... Какой нафиг тебе без стекол-то? Ну, лоукотрил ну, у меня для нас как плохие новости Нифига, это что? <laughs> Это грипп? Э, э, два... Э, сколько? 20 часов 04. Некоторые мальчики уже спят, а мы играем в Майнкрафт. Так что это заслужило лайка и подписки. Полностью согласен. А, блин, так нельзя ладно. Настраиваем дом. Ну, я думаю, у меня красиво выглядит, ну, более-менее нормально. Ладно, я еще одну дополнительную минуту, ну, там, для халфхака добавляю. Вот. Пусть ну, он там О, вот что-нибудь сделает. Я надеюсь, я не знаю, наверное, у меня половина видео просто-напросто не было звука из-за микрофона или нет. Я, я, короче, не знаю. Потому что микрофон у меня стоял в пяти метрах от меня. Так вот, короче. А коты оценивают мой домик, я оцениваю его домик. Угу. Так. Конечно, ну, понимаю, но ну, стержни э, Энда это... Ну, нормально, ну что... Это убрал. Но мы не будем считать, ведь КТ, ведь выложится видео на КТ. Думаю, эту погрешность можно упростить первый раз. Ну, в принципе, а какая разница? В принципе, какая разница? Самое главное, ну, там, маленькие элементы декора, это ничего. Ну, ну а все, а я оценил э, дом коты вроде бы нормально. Теперь кота оценивает мобиль. Я ну, понимаю, то, что будет низкая оценка, я слишком завысил свои возможности. А, ну да. <laughs> Ну что сказать, гриб. Ну это гриб. Это, это гриб. Это больше на гриб, чем на дерево похоже. Тут много не достроил, не надо было такое огромную вообще постройку делать, такую огромную. Это бы заняло слишком много ну, времени. Да, поставили лайк, поздравляю. Ну, вы угадали, вы выиграли. А ты выиграл? Кто выиграл? А кто выиграл, пожалуйста, напишите в комментарии. Мне интересно. Да, очень интересно будет, Я... кто выиграл. Будем... Так, ну, ну короче... Ну, Понятно. У нас, э, у нас на, у нас первая запись была на 8 минут, это на 12 уже почти. Я думаю, пора заканчивать. Переходим к другому. Так, короче, ребята, мы в новом биоме равнины. Погнали. Так, что мы можем сказать о равнинах? Равнины – это дубы. Мы будем делать все из дубовых досочек, из дубовых предметов, из всего такого. Нет, дубовый Так. Короче, начинаем. Ну, начинаем, все. Так. Так, что здесь у нас? Ага. Ну, в принципе, буду строить домик. Буду строить домик. Ну, вот эти вот, вот эти, вот эти постройки, мы будем строить пятиэтажный этаж. Ой, ну мы будем строить дом с пяти этажами. Хотя нет, как-то мало. 50 этажей. Хрущевку будешь строить? Правильно? Хрущевку будешь строить? Всего одна минута. Я не буду, конечно, дом с пятью этажами строить. Я строю кое-что другое. Надеюсь, Это не то. ничего. Иначе мне будет плохо. Что? Так, так, мы по Так, это куда у меня будет мы просто проекты. Ты вроде бы хотел там какую-то пятиэтажку строить или не пятиэтажку, там небоскреб. Пятиэтажку. Пятиэтажку? Понятно. Пятидесятиэтажку. А, пятидесятиэтажку. А нафиг, ты ж ну, не успеешь. Не, ну а если делать все за одну миллисекунду, то успею. Ну ладно. Но ну, слишком, это слишком долго. Я так построю. Но я как всегда пытаюсь что-то креативное такое, прикольное сделать. Красивенькое, чтобы было. Давай, как дополнение, потому что у нас все равно последний биом. Ну, давай так, это уже многокомнатный какой-то у меня прям лютый. Не-не. Так. Все, время кончилось. Ну да, думаю, нормально у меня. Красивенько. Давай достраивай. У Все, первым делом ты мой дом оцениваешь, да, как обычно. Погнали. Так, но он в форме этой. L. Угу. Первое, что я могу заметить. Что ты можешь заметить? Тут есть люки. Ну, по-моему, лучше бы ты их поставил вот так. Ну, я так хотел, но они так не прикольно, типа окна перекрываются это. Не, не знаю даже. Это чтобы... Я не знаю, поставлю тебе, поставлю тебе 5 из 10. Это чтобы... Нет, подожди, какой 5 из 10? Это, ну, у нас же не по баллам оценка, а по, ну, по красоте. Так подожди, это же, ну, типа, чтобы дождь э, стекал, чтобы на, ну, на, на окна дождь там не попадал, снег. Это типа подоконника. Понял? Я понял. А зачем вверху такое делать? То есть я наверху я понимаю, а зачем внизу? Внизу? Внизу, чтобы окно не вывалилось <laughs> из рамы. Когда внизу должно быть так. Ну, <laughs> то, тоже хорошо. Короче, ладно, ну, оценивай не люки. Люки это не главное. Как тебе сказать? Ну, нормально. Тут посмотри, что вверху. Здесь, здесь вверху, смотри, какая красота. Здесь я вот да, постарался. Да, да, я ее Оцениваю тебя более-менее нормально. Теперь ты оценивай меня. Так, ну что тут? А, дом средневековый, окон нет, потому что среди, средневековье. Так, ну что здесь можно сразу заметить? Э, листики, это листики я люблю, это хорошо, это одни из моих самых любимых э, ну, декоров. Вот. Крыша прикольненькая, треугольная. Вот, дизайн простенький. Ну, короче, нормально. И, кстати, здесь... Ну, ладно, это декор, поэтому я не буду продираться, что здесь как бы ну, другое дерево. ну короче как-то так мне нравится более-менее нормально да Ка, мы снимем вторую часть, если под этим видео наберется 30 лайков. Да, и если под этим видео наберется 50 лайков, то мы снимем настоящий фильм по Майнкрафту, короткометражный. И по Майнкрафту в Майнкрафте. А, да, в Майнкрафте. И всем пока. И всем пока. С вами был КТ и Халф э, Хацк. Короче, пока. Давай, становись сюда. Давай. Что ты там летаешь? Становись давай. Так, короче, и всем пока. Всем пока. Пока.